Yeah, ich step in die Bank mit einem Lachen, in einem Drop Top 2 nem Layup oder easy mit nem Fadeaway. Akku ist auf 100, du brauchst Triple A's. Bin ich, bin ich busy in der Booth, dann brauch ich Takeaway. Meine Hitters, die sind auch für Waffen wie die NRA. Baby, sie hat Cake, ihr Arsch ist nicht fake. Diamonds, sie sind nass, sie waren im Lake, schwimmen in dem See. Ich Eurostep zu dem P, zu dem A, dem P, dem E, dem R, das Paper kommt und das Paper geht. Ich kann mich nicht beschweren, uh. Auf den Shows trage ich Nikes auf den Toes. Bring die Sauce in das Game so wie die Rose. Teil das Cash mit den echten mit Underrated shit, Money mind the Tracks and i am Sharp, jean fun, dumb, mind the Beats i am kicking. Can't Take One, though, Hero Step, am Step in die Bank mit einem Lachen. In einem Drop Top 220 Sachen. Yeah.